que estem plantejant és una suspensió de llicències temporal, molt concreta, per poder analitzar, estudiar i determinar quins són els usos i com podem també garantir aquesta mixtura d'usos, que és el que dona qualitat, és el que dona vida als nostres barris i que cal preservar. Un pla d'usos per tal de garantir que tot el comerç de proximitat tingui les mateixes oportunitats al moment de, que s'obri aquest eh, nou mercat i també doncs, perquè eh, puguem garantir que continuï havent-hi una bona bona convivència al barri de, de Sant Antoni.